<laughs> Dapat. Uh, sambil nunggu itu. Uh, apa nama channel itu? Daya Umat Baha. Ha. Maning. Hmm ada pemancing Hih, datang dari sana sambil nunggu nih uh pemancing handal Hih, <laughs> kita lihat apakah ada dapat hasil Hih, habis mancing di sungai <laughs> nah, ini dia uh, uh. Mancing handal nih Hmm. Uh, ini apa bro kita menemukan ini ini bisa dimakan apa enggak ini hmm. sampai bawah hmm. ini enggak ngerti tumbuhan apa ini ada yang bisa menjelaskan ini tumbuhan apa hmm. bekas babi bro hmm. ini tunggal ini besar juga lumayan Oh, di arah ke sana. Hmm. sepi, Bro. Sini sepi banget. Ah. Di hutan ini kok sepi banget. Hmm. Oh, tidak apa. Tidak ada apa-apa di sini. Kita udah berapa jam di sini? <sighs> Speed. kita coba pindah lokasi ini lokasi kedua ini banyak pohon bambu di sini dan kita ini udah mulai sore dan lokasi ini bisa jos jos jos jos jos kita coba ya ikuti terus uh, sepi bro hmm. kita di hutan nih lokasi yang kedua nggak ada juga ini mau malam oh masih rimbun uh gede-gede pohonnya eh hey. kita pulang kita song lagi tak ikuti mudahan kita bisa mendapatkan rezeki yang lebih lagi ini mantap lokasinya tapi sini budak-budak semua ah ini kubangan babi masih keruh uh entah jam berapa mereka nongol ke sini oh, masih kru Wih. mereka dari sana iya. kita balik guys Ini masih lebat hutannya sejuk sejuk banget ini lokasi tempat kita kita belum lanjut ke sana lagi Nanti nantilah minggu selanjutnya video selanjutnya nanti kita lanjut ke sana oke kita balik 经理。 pulang capek bro tetap semangat ini lokasi baru dan di sini banyak sih jejak cuman entah kapan mereka keluar kita istirahat sejenak di sini sambil menunggu mudahan <clears throat> mantap bro tetap semangat masuk hutan lega rasanya alami ngirupi udara fresh meskipun zong kita tetap semangat tetap menikmati hasil kita tidak makan daging